кости вечером. Сейчас будет восьмой этаж, я буду выходить. Посещение старых старинных друзей. Старинных друзей. Здесь так все мило и красиво. Будем скоро беседовать. кстати. Красиво. Смогу из баранины. Специально для дорогих гостей. Ну, понятно, но я так не могу говорить для друга. Я говорю для дорогих гостей. Можно я так говорю? Это наша хозяйка приготовила. Сегодня барашек еще пасся в горах Узбекистана, а потом его он уже, он уже, он уже здесь. Твит – это улица Сагбан, рядом… Это не улица, это улица Малая Кольцевая. Малая Кольцевая улица, поправляют меня местные жители. Вид с восьмого этажа. Вот такой вот удивительный вид. Ну, как раз юго-запад.